तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी कितना अनोखा बंधन है ये तेरी मादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हम